Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre apă timi. De fapt, uh, da, să-ți vorbesc, nu să-ți improvizez. Uh, la toate cursurile astea la care merg, uh, știi că e mai simplu să te uiți la celălalt decât la tine, am observat că sunt foarte mulți oameni îndrăgostiți de propria lor patimă, de propria lor suferință. Și câteodată proful le, le întreabă, îi întreabă, Uh, ce te-ar putea ajuta să renunți la această suferință? Uite, dacă am pune-o pe un alt, uh, uh, pe un raft, știi? O lăsăm aici suferința, ce te-ai face tu fără ea? Cum ai fi tu? Cine ai fi tu? Și de multe ori am observat că <laughs> oamenii nu mai știu cine sunt fără acea suferință. Și acum m-am gândit să mă duc și eu acasă repede, să mă gândesc de care suferința mea sunt cea mai îndrăgostită. Pentru tine ce înseamnă a pătimi? Cam asta înseamnă pentru mine, a fi îndrăgostit de propria suferință. Pentru tine ce înseamnă? Ceau!